यसमा सबै प्यारामिटरहरू फुलफिल गरिएको छ र वेल एडभान्स मेसनहरूबाट बनाउने हुनाले यसमा कुनै पनि इरर हुँदैन अहिले नेपालमा धेरै ठाउँमा आवश्यक देखिएको हुनाले यो प्रोडक्टलाई हामीले अगाडि बढाएका छौँ अनि हाउस टोयलेट ओडिएफ सिनेरियो त चलेकै छ different types of house toilet यसमा हुन्छ ह्यान्ड पम्प अहिले सबभन्दा धेरै बिक्री हुने भनेको नर्मल ह्यान्डपम्प नै हो यसको साथसाथै त्यसको जियोलोजी जियोग्राफीको आ जियोग्राफीको आधारमा कुन कुन ठाउँबाट पानी आउने म्याक्सिमम् प्रोभाबिलिटी हुन्छ त्यो टेक्नोलोजी प्रोसिडियरसहित यसलाई हामी अगाडि बढाउँछौँ बेफुल प्रडक्ट त्यो त तपाईँहरूले एक प्याकेट चाहिँ आफ्नो बच्चाहरूलाई अभ्यास लगिदिनुहुन्छ मेरो बच्चै छैन सम्झिँदै <laughs> <laughs> <laughs> मार्केटको प्राइस हामीले फरेन प्रोडक्ट भन्दा यो चाहिँ होममेड प्रोसेसबाटै बनाइएको हुन्छ नितान्त लोकल प्रडक्टहरूबाट बनेको हुन्छ अनि केमिकलहरू मिसाइएको हुन्न र यो चाहिँ बस बच्चाहरूको लागि अत्यन्त स्वस्थकर बेफुट पहिलो बच्चालाई चाहिँ एक केजी फ्री भन्नुभएको पहिलो बच्चालाई चाहिँ एक केजी फ्री कति महिनासम्मको <laughs> अब यसमा चाहिँ तपाईँहरू हामी यो पब्लिक टोइलेटमा पार्टनरसिप गर्ने तपाईँले टोइलेट बिक्री गर्नुहोस् हामी त्यसमा बायोग्यास राख्ने एकदम होइन त्यो हिसाबले हाल्नु हाम्रो सबैसँग सुरु भयो Yeah, uh, I mean, what is about selling household toilet? What is the It's a financial contact with the MFI and contact with the LL. So it's you a are package being- product. Being the mediator between MFI and the local people. And that's a kind of business. यो दलाली गर्ने काम चाहिँ नगर्नुहोस् न यार तर एमएफआई हो उहाँको एउटा सेलिङ प्रडक्ट त एमएफआई एक्सपिरियन्स हो कि हो लाग्थ्यो त्यो त्यो सबैमा इन्क्लुड नै छ तर एउटा कमन राखौँ न एमएफआई चाहिँ सबैलाई जोडेर राख्नु यसमा एउटा म सजेस्ट दिन्छ है लोन पनि एभाइलेबल छ भने हेर्नुहोस् न लाइन जोडौँ या के लोन के एमएफआई राखौँ न एमएफआई भएन कि छ पर्सेन्ट ब्याजमा चाहिँ पाउँछ भने लेख्नुहोस् क्या पब्लिक टोइलेट मात्रै हो त उहाँको त फ्री पाउने भयो